hello and welcome friends Microsoft Office Access 2021 की आज बात करने वाले हैं ये देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2021 का लुक किस तरह का है और इसमें हम एक यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करेंगे और ये इंटरफेस देखिए ये इंटरफेस मुझे काफ़ी पसंद है तो ये इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाता है और बस आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको जो भी टेबल का नाम देना है वो यहाँ से दे सकते हैं तो यहाँ पर सपोज कीजिए मैं इस टेबल को नाम दे देता हूँ प्रोडक्ट तो ये प्रोडक्ट की टेबल है और इसे नाम दे दिया प्रोडक्ट और यहाँ पे ओके कर दिया तो यहाँ पे देखेंगे तो ये दो कॉलम्स आपको दिखाई देंगे एक तो फील्ड नेम का कॉलम है दूसरा डेटा टाइप का है अब ये जो फील्ड नेम है इसमें प्रोडक्ट की आईडी आएगी जो कि हमेशा यूनिक होगी अच्छा एक सवाल और पूछा जाता है कि क्या एक टेबल में दो प्राइमरी कीज हो सकती हैं तो देखिए एक तो प्राइमरी की ये हो गई तो ये तो यूनिक होगी अब यहां पर अगर हम दूसरा प्राइमरी की बनाना चाहें ठीक है जैसे मान लीजिए मैं यहां पे कर देता हूं सीरियल अंडरस्कोर नंबर तो क्या दूसरा प्राइमरी की बनाना अलाउ है नहीं दूसरी की प्राइमरी की नहीं बन सकती है जैसे कि देख सकते हैं यहां पर क्लिक करने पे ये प्राइमरी की यहां पे आ जाती है यानी ये प्राइमरी की बन जाता है तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दोनों ही को प्राइमरी की बना दिया जाए इस तरीके से तो आइए एक बार देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है देखिए प्राइमरी की में कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू आप एंटर नहीं कर पाएंगे तो यहां पर ओके करते हैं और यहाँ से इस तरीके से तो अभी देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी क्या आ रहा है उसको ध्यान दीजिएगा जबकि यहाँ पर आते हैं सीरियल नंबर तो यहाँ पे सीरियल नंबर हमने 12 एंटर करा और यहाँ पे फिर 12 एंटर करा तो यहाँ देखिए 12 जो है एक्सेप्टेबल है जबकि in the case of primary की दोबारा 12 लिखने पे ये अपोज करता है विरोध करता है इस बात का कि आप यहाँ लिख नहीं सकते दोबारा ये चीज ठीक है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये प्राइमरी की का तो वर्क बिल्कुल नहीं कर रहा है तो एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की होगी जब भी होगी तो क्या होगी एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की होगी अब इसको मैं यहाँ से डिजाइन व्यू पे वापस लेता हूँ और यहाँ से ये जो सीरियल नंबर है यहाँ से इसको प्राइमरी की से हटा देता हूँ अब जब आप इसको देखेंगे ना देखिए यहाँ से दोनों प्राइमरी कीज गायब हो चुकी हैं तो यहाँ पर एक को तो प्राइमरी की रखेंगे हम अब देखिए ये प्रोडक्ट आईडी जो है प्राइमरी की का काम करेगी चाहे तो आप इसका डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं यहाँ से शॉर्ट टेक्स्ट या कुछ भी कर सकते हैं यहाँ से जाके ये देखिए ये हो गया अब ये देखिए यहाँ पर वन टू थ्री आ रहा है क्या हम थ्री को रिपीट कर सकते हैं तो यहाँ थ्री लिखा दोबारा और यहाँ ट्वेल्व लिखते हैं अभी तक तो रिपीट हो रहा है लेकिन जैसे ही नीचे आएंगे तो यह हमें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देता है और यही प्राइमरी की का कैरेक्टर होता है ठीक है तो पूरा का पूरा डेटाबेस इससे भरा पड़ा है चाहे आप माई एसक्यूएल पढ़ लीजिए एसक्यूएल सर्वर पढ़ लीजिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पढ़ लीजिए या इस तरह का कोई भी ओरेकल डेटाबेस पढ़ लीजिए फॉक्स प्रो पढ़ लीजिए कोई भी ऐसा डेटाबेस आप पढ़ते हैं तो आपको यही सेम चीज देखने को मिल जाती है उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी कि प्राइमरी की कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती है क्योंकि प्राइमरी की हमेशा यूनिक ही होगी इसलिए डुप्लीकेट नहीं हो सकती है तो प्राइमरी की की डेफिनेशन याद रखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिएगा thank you for watching this video